assalomu alaykum do'stlar andijon mebel kanaliga xush kelibsizlar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying yoqqan bo'lsa bitta layk bilan qo'llab quvvatlab turasizlar biz spani garnitur yotoqxona mebelimizni tanishtirishni boshlaymiz bu spani garniturimiz versachi nomli spani garnitur ko'rishinglar mumkin seflari ham bor ho'p shunday razmeri keladigan bo'lsak ikki yuz qirqqa ikki yuz yigirma ko'rishinglar mumkin beldamchik oynalar ham qo'yilgan bezak o'ziga yarasha chiroyli narsa endi spanisiga o'tadigan bo'lsak spanisini ikkita bosh tarafidagi yostiqchasi ochilib qulp kalti bo'ladi e, bu narsa qo'ysa bo'ladi bu sekretniy sefchasi bu chekkalariga ham versach qilingan akrel laminat aralashtirib chiqarilgan va tepaga ham yumshoq bolichcha qilingan spanimiz razmeri keladigan bo'lsak 220 ga 180 matrasning razmeri o'zi mana tumbuchkasi tumbuchkasi ham ikkita tortmalik chekkalariga alyuminiylik qilingan chekkalariga mana versachilik ko'rib turishinglar mumkin mana alyuminiylik qilingan endi toshoynasiga keladigan bo'lsak toshoynagiga shu uzun toshoynagimiz oynagimiz aylanadi orqa taraf полный pulkalik mana ancha muncha narsani taxlab yana joyiga aylantirib qo'yib bo'lsa bilinmaydi mana qoshlar ham qo'yilgan bu oynagimiz yana e, uchta tortmalik e, termoizlarimiz kattaroq mana yana qo'yadigan joylarimiz ham ko'p bunga ham alyuminiy qilingan mana chekalar akrel versachi ikkita tumbuchka teremo spanisi shifonyeri bitta layk bilan qo'llab quvvatlab turasizlar do'stlar biz bundan ham chiroyli mebellar chiqarishni boshlaymiz xudo xohlasa bizni kanalimizni kuzatishda davom etinglar e'tiboringlar uchun katta rahmat sog' bo'linglar mana oxirgi ko'rinish